دوستان خوش من این کانال یوتیوب من امروز من با مامان بزرگم میریم کسل بزرگترین خونه توی کانادا بود هر وقت خودشون درستش کردن It took 300 people to build it. It was built in 1911 until 1914 and it took about 3.5 million dollars back in the day to build. So میتونه you can imagine how much money that would cost today. این خونه it was built for Sir Henry Pellet. توی این خونه 98 اتاق دارن. به کی 98 اتاق بعد فکر کن چه بزرگه منم تا حالا نرفتم ولی مامان بزرگم رفت uh, 50 سال پیش رفت so like basically she hasn't gone either like it's been so long that she's gone that that let's just pretend she hasn't gone at this point <laughs> okay حالا بریم ببینیم اول میریم الهامو um, pick up میکنیم Grandma, are you excited to visit Casa Loma.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 یه صندلی دارم و یه ام، چی میگم دست میز یه میز و یه صندلی این اتاق دوست داری تو؟ آره خیلی قشنگه your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look so, کمک ها که کار کردن توی این خونه بزرگه توی اونا که اینجا زندگی میکردن چرا میخرید؟ سو یه دونشون اینجا زندگی میکرد اون زنا که مرد نداشتن like husband نداشتن شوهر نداشتن اینجا کار میکردن so, یه دونه این بالا میخوابید اول این بلند شد بعدا اون که اون, اون زنه که بالا میخوابید اون میشه صبحونه درست میکردن واسهشون تمیز میکردن خونه رو بعد میتونی ببینی اینجا اینجا کار میکردن بعد گفتن دیگه اینجا کار میکردین خوب بود همه چی روشی دیگه ولی گفتن 6 روز کار میکردن بعد یک روز کار نمی... یک شنبه کار نمیکردن که میتونستن برن تفریح تفریح چرچ آره، این اتاقش بود نمیتونیم بریم بالا و اینکه بسته است ولی میتونیم ببینیم که چم خیلی قشنگه قشنگ مثل اونی که اتاق نیستش قشنگ از I love this ceiling. I love it so much. اینجا فرش ایرانی استفاده شده نوشته شما می... چی میگه من ما نمیتونیم بخونیمش ولی اگه شما میتونیم بخونینش حتما توی کامنت ها بگو چی نوشتن چی نوشتن خانومش حالا اینجا توی این اتاقه با دوستای نزدیک ترینش ام، چای میخورد حرف میزد I can also see the bones decay. I don't know what else there is to در مورد جنگ جهانی جهانی جنگ جهانی یکم سو میتونید ببینید این برای اینجا یه سروان عملا اینجا میتونید ببینید که این نوشتن نوشتن روش It's like the, one of the most famous and poems of the First World اونجا که جنگ جنگ جنگ جهانی جهانی بود چیه فیوزا که اونجا داشتن جنگ کردن یه گل اسمش پاپی بود So میتونیم بریم ببینیم so اونجا که جنگ میکردن پاپی بودن اونجا so um, هر وقت جنگ تموم شد حالا همه توی کانادا روی Remembrance Day Remembrance Day اون روزی که ما um, یاد که یادمون بمونه که یادمون بمونه یه پاپی میزنیم اینجامون روی قبلمون فکر سینم سینم سینمون این پوئم که نوشتن آره، یه پوئم در مورد جنگ در مورد اونا که مردن توی جنگ که کانادا رو نجات داد I tried my best to explain this guys but then یه مرد اسمش آه، اسمش چی بود براین لورمر اینو درست کرد این نقاشی رو خیلی خیلی خیلی دوست دارم اگه منو میدونی میدونی که من نقاشی این چیزا رو خیلی دوست دارم I love art so um, آه، خیلی روش کار کرده اگه نزدیک نزدیک بیاید میشین ببینید که خیلی خیلی um, like there are so many layers underneath it یه رنگای مختلف استفاده کردم میتونی ببینید دیتیل همین جزیات ها رو میتونی خیلی خوب ببینی اگه میتونستم میبرم میبرمش خونه میبوشم توی خونه خودم اصلا حالا اونا که اگه داشته باشین نفر باید هر هایر کنی که تمیز کنم ولی یعنی هوام خیلی عالیه حالا میخوایم بریم باغ پیدا کنیم کجا to get it ticket. اوکی بچه ها تموم شد فقط یه ساعت و نیم اینجا بودیم واقعا خیلی بزرگ بود ولی خیلی قشنگ بود and so دا خیلی داستان داشتن ولی من نمیتونم خیلی خوب به فارسی ترجمه کنم ولی واقعا اگه این تورانتو حتما بیاین اینجا خیلی like it's so nice um, there's a lot of history that you can learn about یه چیزی متفاوته میتونین بکنید با دوستاتون یا با فامیلیتون هر وقت این later بچه ها رسیم خونه um, میخوایم بریم باربیکیو ساعت چارمین باربیکیو حالا یه چرت سنگین امیدوارم که روز خوب داشته باشین Don't forget to subscribe Subscribe یاد نره یه کامنت انگلیسی بزن بزن بزار یه کامنت انگلیسی بزار برای اینکه من فارسی رو همین نمیتونم بخونم یه لایکم بده خواهش شکرم تا دفعه بعد خدافظ